ስሜ ኢዮብ ተስፋዬ ይባላል። የምማረው 11ኛ ክፍል ነው እና ያው የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ነው የምሰራው እኔ። እስካሁን ድረስ ወደ 20 የሚጠጉ አፕሊኬሽኖችን ሰርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሰው በክፍያ የምሰራቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። እሺ፣ እስኪ ምን ምን አፕሊኬሽኖች እንደሰራህ እስኪ በዛው ነገር እስኪ። እሺ፣ በቅርብ ከሰራኋቸው ስጀምርልህ፣ በቅርብ የሰራሁት ተማሪ planner የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ያም አፕሊኬሽን እንግዲህ ጥቅሙ ያው የ class schedule ኣቸውን ማለትም የክፍል ፕሮግራማቸውን ያው በየቀናቱ በቀናት የተካፈለ folder አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ ቅዳሜ ድረስ እዛ ውስጥ ያው እንዲጨምሩና በቀላሉ access ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን እና ያው እስቲ ለማየት ያክል የመጀመሪያውን አሁን እዚች ጋር Monday ላይ የጻፍኳቸው ፕሮግራሞች አሉ እኔ ያስገባኋቸው ማለት ነው ረዲ ኤዲት ማድረግም ያስችላል ፕሮግራም ሲቀይር ሌላኛው ደግሞ የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም exam result ኣቸውን በቀላሉ እዚህ እያስቀመጡ average ኣቸውንና total ከመቶ ስንት እንዳመጡ ማወቅ ያስችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ውጤታቸውን እያስቀመጡ ከመቶ ስንት እንዳመጡም በኋላ ላይ ማሰብ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልጻፍኩት ጂኦግራፊ ላይ ለምሳሌ ምንም ነገር አልጻፍኩም። ከዛ እዚች ጋር ያለችውን የእርሳስ ምልክት ስነካት እንትን ይልኛል ማለት ነው። edit ማድረጊያውን ያመጣልኛል። እዚህ ጋር result one እስከ result ስድስት ድረስ ስድስት ውጤት ድረስ ማስገባት ይችላሉ። አንድ result ለዋሉ እንደዚህ ከጨረስኩ በኋላ ከዛ የጂኦግራፊ ነው ያው እንደምታዩት በትክክል ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አልጻፍኩለትም ከአስር ያለውን ይታል ከዛ በኋላ ያውና total ስነካው ያው ዘጠና ሁለት ከመቶ ብሎ ትክክለኛ ውጤቴን ይነግረኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢትዮ Students የሚባል application ሰርቼ ነበረ። ይህም ወደ አንድ ሺህ ተጠቃሚ አፍርቶ ነበረ በጊዜው በኮሮና ትምህርት ዘጋ አካባቢ ነበር የሰራሁት። ይህም ደግሞ ያው ተማሪዎች እንዳይዘናጉ ምናምን ነበር አድርጌ የሰራሁት እና እዚህ ጋር መጀመሪያ account ከፍተው ይመዘገባሉ። ያው account ለመመዝገብ ያው data connection ያስፈልጋቸዋል። እንደዛ ከተመዘገቡ በኋላ በውስጡ ያሉት ነገሮች እንትን እርስ በርስ መነጋገር ይችላሉ። chat private chat ሳይሆን እርስ በርስ የሆነ ሰው ይጠይቃል የሆነ ነገር ከዛ በኋላ መመለስ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንደ ሜሴንጀር አይነት ማለት እንደ ቴሌግራም አይነት ማለት ነው። አዎ እንደ ቴሌግራም እርስ በርስ ሳይሆን ማለት አንድ ሰው ለአንድ ሰው ሳይሆን ሙሉ ለ application ኡ ተጠቃሚ ነው ለ application ኡ ተጠቃሚ ነው የሚልኩት እንዳለ እንደ ቡድን ውስጥ ማለት ነው። እንደ group ነው እንትን የሚሉት ከዛ ሌላው ደግሞ ከኛ ከ admin የሚለቀቁ የሶፍት ኮፒዎች ምናምን handout ኦች ምናምን ነገር እኛ እንለቃለን። እነሱ ደግሞ የሚያገኙበት ጥቅም ነበረው ማለት ነው። አሁን ትምህርት ቤቶች ይጠቀሙበት የበለጠ ተማሪዎቻቸውን ለመድረስ ይላቸዋል። እንደዛ አስቤ ነበር። ያው ያነጋገርኳቸው ትምህርት ቤቶች ግን የሉም። እስኪ እነሱንም አስቤያለሁ። እዚህ ጋር game ነው፣ ሆምስና የሚባል game አለ። ቀለል ያለ game ነው እሱም ብዙ ሰው ይጫወተው ነበረ እንደሰራሁት ሰሙን የዛሬ ሁለት ዓመት እንደሰራሁት እና ያው ቦምቦች ይዘንባሉ እነሱን መሸሽ ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ link ማሳጠሪያ ብዬ የሰየምኩት application አለ። ረጃጅም የሆኑ link ኦችን አስገብተን data ስንከፍትለት ራሱ አሳጥሮ ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ከዛ በተጨማሪም የ QR code ያው generate ያደርጋል ራሱ በ link ኡ እና እሱንም መጠቀም ያስችላል ማለት ነው። okay ሌላው ደግሞ ያው እዚች ጋር ፊዚክስ የሚባል application አለኝ። እዚህ ጋር የታዋቂ የፊዚክስ ሰዎችን ታሪክ እዚህ ጋር ያስረዳል። ከስንት ዓመት እስከ ስንት ዓመት እንደኖረ እንዲሁም ደግሞ አጭር ህይወት ታሪኩን ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ካልኩሌተር አለው። ካልኩሌተሩ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዴንስቲ ብንነካው ዴንስቲ ማስ ኦቨር ቮሊም እንደሆነ እናውቃለን እና የተሰጠንን mass ስናስገባለት ከዛ ደግሞ ቮሊየሙንም ደግሞ ስናስገባው ጊምናችን እንደዚህ ስናስገባለት calculate የሚለውን button ስንጨን ትክክለኛ መልሱን እዚህ ጋር ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። በእንደዛ ያው calculate የሚያደርገው ወደ ከአስራ ምናምን በላይ እንትኖች quantity ዎች አሉ ማለት ነው እዚህ ጋር እነሱን calculate ማድረግ ያስችላቸዋል። እንደገና ደግሞ definition እና ፎርሙላዎችም አሉ እነሱን ማግኘት ያስችላል። ያው እዚህ ጋር ኢትዮ Browser ያልከውስ ምንድነው? ነው? browser browser normal browser ነው። እንደ ማንኛውም application እንደ ጉግል እንደ ኦፔራ ማድረግ ይችላል። ያው እኔ ዛሬ ሁለት ዓመት ምናምን የሰራሁት በጣም powerful ባይሆንም ብቻ አሪፍ አድርጌ እንደሰራሁት አስባለሁ። በዛ ጊዜ ይህን ዛሬ ሁለት ዓመት የሰራሁት አሁን አስራ አምስት ዓመት እስኪ ምን ምን እንትን ይላል ይሄ normal በቃ search? ብናደረግ አዎ ዝም ብለን search ብናደረግ ምንም ያለ domain ምናምን ወደ ጉግል ወስዶ ጉግል ላይ search ያስደርገናል። domain ጽፈንበት ደግሞ የትክክለኛ website ደግሞ search ካደረግን ወደዛ website ይመራናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንቆቅልሾች ናቸው። እንቆቅልሾች ምናምን እየተጠየቀ ትክክል ከሆነ ትክክል አይደለም ምናምን ይላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ፀጉሯን ገበያ ምትወጣ ምናምን ይላል። ያው ይሄ ለህፃናት ምናምን ነገር ነው ሰራሁት። እና ደግሞ ኢትዮቴክ የሚባል application አለኝ። ያው እዚህ ጋር data ስለማላበራ አላሳያችሁም። ቪዲዮዎች ማለት ምን የምለቃቸውን የ tutorial ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ ያው አንዳንድ ጠቃሚ ብዬ ያሰብኳቸውን ቪዲዮዎች እዚህ ጋር እለቃለሁ። እዚሁ ከ application ሳይወጡ ማየት ቪዲዮን ማየት የሚችላሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚሁ የ tech መረጃ የሚባል እንትን አለው section አለው እና እዚህ ጋር ደግሞ በየጊዜ የሚወጡ ዜናዎችን እንዲሁም የቴክኖሎጂ መረጃዎችን live data ሲከፍቶ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ያለ data እና offline የሚሰራ አንድ feature አለው። ይህ ምንድን ነው? መሰረታዊ መረጃዎች የሚል ነው። መሰረታዊ ማንኛውም ሰው ሊያውቃቸው የሚገባ ስለ ስልክ እና ደግሞ ስለ ኮምፒውተር አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ሊገባ የሚያስፈልጋቸውን ነገሮች እዚህ ጋር ጽፌያለሁ። አሁን ለምሳሌ ስልክ stuck እያበዛ ከተቸገሩ ብሎ ያው መፍትሄው ምናምን ይገልጽልናል። እሱን ብነካው ያው ጽሁፎች አሉ ማለት ነው። ያው እንደ ምክር አይነት ነገር እና እንደዚህ አይነት ያው ወደ ሀያ ምናምን እንትኖች አሉ፣ መሰረታዊ መረጃዎች አሉ። እዚህ ጋር ደግሞ data ሳይበሩ እዚህ ጋር እንዳልኩ data ሳይበሩ የሚያገኙት ያው መረጃዎችና tutorial ኦች አሉ ማለት ነው። እነኚህ ከሰራቸው application ኦች ውጭ ሌሎች የሰራቸውስ አሉ? አዎ በክፍያ ለሰዎች የሰራሁት application ኦች አሉ። ከነዛ ውስጥ ደግሞ የ betting tip የሚሰጡ ልጆች አሉ። ለእነሱ ሰሯቸው የውርርድ ያው hint ምናምን የሚሰጡ ማለት ነው። ዛሬ እንደዚህ ያስሱ እንደዚህ ያስሱ የሚሉ tip የሚሰጡ ልጆች አሉ። እነሱ በቀላሉ ወደ በክፍያ ነው አፕሊኬሽኑ ለተጠቃሚዎችም ሲላክ ብር ከፍለው ነው ተጠቃሚዎች የሚያገኙት ማለት ነው። ያን አፕሊኬሽን ያለበለዛ አይሰራላቸውም። እና ያው በየጊዜው የሚሰጣቸውን uh, tip የሚያገኙበት አፕሊኬሽን ሰርቻለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ uh, ቆየ የዛሬ ሁለት ዓመት አካባቢ uh, ለሰው ለትምህርት ቤት ነገር የሰራሁት ነገር አለ። ለዚህ ሀገር ትምህርት ቤት ሳይሆን አዲስ አበባ ነበረ። አዲስ አበባ high school የሆነ ትምህርት ቤት አለ እና ያው መረጃዎችና ውጤታቸውን ምናምን የሚለቅበት አፕሊኬሽን ሰርቼ ነበረ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እየተነጋገርኩት ያለው አፕሊኬሽን አለ ያው ለትምህርት ቤት ነው። በቀጣይ ሰው ምን ምን ልትሰራ ያሰብካቸው አሉ? ምንስ ድጋፍ ያስፈልጋል? በቀጣይ ሰራ ያሰብኳቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። ከነዚ ውስጥ ያው በደንብ ተዘጋጅቼበት ሙሉ ምን ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ ምናምን የጻፍኩት አፕሊኬሽን አለኝ። ያው አንዳንድ ነገሮችን ምናምን ሳሞላ መሰረ ይሆናል። ምንድነው ስፖንሰር ምናምን እየጠበቁ ነው። ያው አዲስ አበባ የሆነ ሰው የሚረዳኝ ሰው አለ እና ያው እሱ ምናምን የሆነ ነገር እስኪያናገረኝ ድረስ አቆይቼዋለሁ። ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልግ? አሁን ለመስራት የኢንተርኔት ድጋፍ ነው፣ የኮምፒውተር ድጋፍ ነው ወይስ የገንዘብ ድጋፍ? ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልግ ለመስራት? ኢንተርኔት እንኳን በቅርቡ አስገባው ዋይፋይ፣ ግን ያው RAM ኡ በጣም ትንሽ ነው የ PC በነገራችን ላይ እና ምንም ልሰራበት ራሱ አልቻልኩም ይሄን ሰሞኑን እና ያው ችግሬ ላፕቶፕ ነው ብዬ አስባለሁ።